Burada gördüğünüz gibi bir tartımız var ve tartımız dengede. Ve cevaplamamız gereken bir soru var. Şurada gizemli bir kütlemiz var gördüğünüz gibi. Bu mavi kütlenin üzerinde büyük bir soru işareti var. Ayrıca 1 kilogramlık kütlelerden de var ve bunların her birinin kütlesi 1 kilo. Şimdi size sormak istediğim soru şu. Bu gizemli kütleyi bulmak için tartının iki tarafına ne yapabiliriz? Belki de bu kütleyi bulamayız. Bu gizemli kütleyi bulmak için yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Örneğin bunları eklemek veya çıkarmak gibi. Bunun üzerine birkaç saniye düşünmenizi istiyorum. Bu bilinmeyen kütleyi bulmak için bu, bu kütlenin tartının bir tarafında yalnız kalmasını istiyoruz. Ama tek başına bu yeterli olmayacak. Bu üçünü çıkarabiliriz ama bu da yeterli olmaz çünkü yalnızca bu üçünü çıkarırsak tartının sol tarafında daha az kütle kalır ve sol taraf üste çıkar, sağ tarafta iner. Ve bu da bize fazla bir bilgi vermez. Sadece şu mavi şeyin buradaki kütleden daha az kütleye sahip olduğunu söyler. Yani bunu çıkarmanın bize pek bir faydası olmaz. Tartının dengede kalmasını istiyorsak, tartının iki tarafından aynı miktarda kütle çıkarmalıyız. Yalnızca buradan 3 şey çıkarsaydık, sadece 3 şey çıkarayım, sadece sileyim şunları. Bu üç şeyi çıkarmak istersek, sadece bu üç şeyi çıkarırsak, iki tarafın kütlesi aynı kalmaz. Bu tarafın kütlesi daha az olur. Yani iki taraftan da 3 çıkarmamız gerekiyor. Tartımızın dengede olmasını istiyorsak, iki taraftan 3 çıkarmamız gerekiyor. Eğer dengede bir tartıyla başlarsak ve iki taraftan 3 çıkarırsak, tartı hala dengede kalır. Böylece bu nesnenin kütlesi hakkında iyi bir fikre sahip oluruz. Şimdi iki taraftan 3 çıkarılmış şekilde tartı hala dengede olur. Ve bu kütlenin burada kalan miktara eşit olduğunu anlarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunun kilogram olduğunu varsayıyoruz. Bu soru işaretli kütlenin 7 kilogram olduğunu bulduk.